اپنے دل دا دیوا پہل کے میں ہتھاں نو چپ کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض کر سارے غوروں کے مولا عقیدتاں دا اظہار کر دیا ہوا آکھو یا سمجھو میں کیڑی کی اوقات ہے کتھے نبی اللہ سلطان بے عرشوں دا راہی تے کتھے میاں والی دی کیا تے کتھے غریباں دا ویڑا نا نا ہولی سبحان اللہ اونچی سبحان اللہ کی اور جگرے نال سبحان اللہ کہہ جدیاں راما تو اکھیاں بچھا کے بیٹھے ہو بڑا لگوا ہے سبحان اللہ اللہ میں قربان جاؤں غازی روندہ رہے ہیں نالے عارفان دل سلطان دی بولی بولی جھنگ دا لڑا بولے آؤ غازی الولی شہید روکے بولے نالے روکے نالے زاروں کا تار عرضہ کر دے رہے ہو کہ کی عرض کر دے رہے ہو